Guardate Erico che ha cambiato già colore Questo sushi lo potete mangiare a Milano Luce Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video con Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Un nuovo video con un giapponese a Caso Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a provare un ristorante di sushi Kuro Fukuro significa gruppo. La ragione per cui stiamo per fare questo video è perché l'altra volta siamo andati in un ristorante diciamo un po' deludente di sushi, quindi di cucina giapponese, ve lo lascio in descrizione che non mi ha soddisfatto. Nel mondo tutti conoscono il sushi e il ramen, tuttavia non ho mai trovato un ristorante che faccia nihonshoku, ossia vari piatti della cucina tradizionale giapponese. Questo ristorante Fukuro, da come ce l'hanno parlato i nostri amici e da come si presenta anche su internet, sembra abbia tutte le carte in regola regola per essere un ristorante che possa offrire questa esperienza culinaria che però non ho mai avuto l'occasione di provare qui in Italia sono davvero curioso di provarlo ci sarà anche elicottero quindi sarà un video fantastico non perdetevelo visto che a caso ha parlato in italiano per tutta l'info <laughs> almeno lasciate un mi piace buona visione ciao Hello guys, we're gonna go to see Eriko's performance today Adesso stiamo per andare a vedere il concerto di Eriko Siamo appena arrivati a Milano e vediamo come sarà Ecco qua, a caso 開けてみてくださいおかわいいよguardate oh. che Aurora ci ha fatto anche il disegno Stiamo per andare a mangiare con Eriko in questo ristorante che ci hanno consigliato un pochino tutti i giapponesi di Milano che si chiama Fukuro cosa prendere chiediamo consiglio. Ah, sì, chiediamo il consiglio ai chef. Campai! Campai! Enrico, hai fame? Tantissimo fame. Com'è? Ciao! Come sono tutto Nanka Nihon poi na. Ecco che è arrivato anche il dashimaki che è questa specie di frittata che è una specialità di Kyushu. È bella calda quindi dobbiamo mangiarla subito. Dai come cacchette uh! Wow! Guardate che meraviglia! はい。おいしい。マスタジェボリまin realtà questa mattina io ho cucinato una frittata buonissima per a caso Guarda, sembra la tiramisù Era buona? Qual è più buono? Questo o quella di Seba? Adesso stiamo mangiando questo pesce crudo marinato che è una specialità di Oita. Anche lo chef è proprio di Oita, anche lui. Un po' piccante perché c'è questo sapore di wasabi, però ottimo. Sakura? Sta studiando opera. Ha fatto l'università, quello più famoso, quello più difficile del cattolico. Ragazzi guardate che meraviglia la tempura! Wow! E vi ho Ok. エビを塩でいただきます。オッケー。そう。Sì, è vero, perché spesso bisogna sapere che la tempura si mangia anche col sale no? E tu la sai fare la tempura? No. Ragazzi, finalmente è arrivato il Uronhai. Loro stanno già bevendo sake. Guardate Erico che ha cambiato già colore. Guarda, sono tutto qua. Guardate qua quanto sashimi <clears throat> Finalmente possiamo mangiare un sushi come si deve Wow, guardate quanto ikura che c'è Oh Guardate che spettacolo Danino mia chef <laughs> 우와 wow guardate che meraviglia buon appetito buonasera Italia de Timon aussi sushi. Mamadè. Oh. È il sushi più buono che ha mangiato Erico in Italia. Eh, questo è proprio vero. Vero sushi. Ah, è arrivato anche il ramen. Wow! Takafumi si mangia il tonkotsu ramen è arrivato il momento del dolce Un budino al matcha e poi un tiramisù al matcha ragazzi Matcha no pudding desu Azuki mo aru yo Itadakimasu Fagioli rossi Buono mm. Ne mangerei 100 Il tiramisù al matcha ニア料理長このお店はいつオープンしたんですかこのお店は大体今の5年半前のコンセプトは本物の日本をミラノに持ってくるっていう意味で開けました Anche tutto lo staff è quasi tutto giapponese, vero, che lavora qui? Grazie. Grazie per averci ospitati. Grazie. Grazie mille. Sei piena? sazia, sì, sì, sì, tutto buono, vale la pena. Vi assicuro che si mangia benissimo. Ragazzi che mangiata è stato veramente buonissimo Era veramente autentico come ristorante Ci hanno trattato benissimo Anche l'atmosfera del ristorante era ottima Devo dire che non posso che consigliarvi questo ristorante Se volete provare la vera cucina giapponese Vi lascio in descrizione il link per come arrivarci vi ricordo che se volete vedere altri video di me a caso vi lascio la playlist nel primo commento e inoltre se non lo sapete ogni settimana adesso lunedì faccio uscire un video anche sul canale in inglese quindi mi raccomando seguitemi anche su quel canale ve lo lascio qui tra l'altro oggi abbiamo anche visto il concerto di Eriko veramente brava brava <laughs> se volete studiare il giapponese con lui mi raccomando mandategli un'email a questo indirizzo Secondo te se ne accorgono che abbiamo girato l'introduzione e anche il commento finale tutto in un giorno? Due, tre Ok Nanka, eri come sei io paratteri Eri cos'è?